La relación de Julio Borges con un sector de la Fuerza Armada venezolana data de hace dos años, cuando un grupo de militares hace contacto con Enrique Capriles Radonsky, dado que había grandes posibilidades que éste llegara a la presidencia de la República. Esto no es inconstitucional, señores, por cierto, ni legal ni regular. Es normal que los militares se acerquen a los candidatos con opción previo a unas elecciones y al contrario también, que los candidatos se acerquen a los militares. De hecho, Enrique Capriles Radonsky nunca escondió que estaba sosteniendo eh, relaciones, relación con un sector de la Fuerza Armada Nacional. Esto queda demostrado en un video que vamos a ver a continuación. ¿A quién va a ser mi próximo ministro de la Defensa? Es con usted, general. Usted sabe que le estoy hablando. Yo le pido que el 14 de abril usted se ponga al frente como toda nuestra Fuerza Armada, para garantizar que este pueblo pueda votar en paz y que su voluntad sea respetada. Aquí hay militares comprometidos con la patria que somos todos. Es entonces cuando Julio Borges es designado por Enrique Capriles y por el comando de campaña como enlace con, del comando de campaña de Enrique Capriles con la Fuerza Armada. En este periodo, Julio Borges establece lazos que se mantienen en el tiempo a pesar de la derrota de Capriles, es decir, continuaron más allá de las elecciones de octubre y de abril del año 2013. A partir de enero de este año, sin dar mayores detalles que delaten lo que los militares estaban organizando, una de estas acciones descritas por el coronel Julio Rodríguez Salas estaban siendo planificadas por estos militares que, eh, son institucionales y eh, que estaban eh, conscientes y claros de que debía restituirse el hilo constitucional. La operación, o mejor dicho, el, el pronunciamiento que ellos iban a hacer lo llamaron Jericó. Jericó fue el nombre que le pusieron y lo dirigía el oficial de mayor rango y antigüedad, que era un general de división, es un general de división de la Fuerza Aérea. En todas las reuniones de los militares participaba un coronel de la Guardia Nacional. Participó en todas las reuniones y eh, en una de esas reuniones, o en varias de esas reuniones, estuvo presente Julio Borges. Y Julio Borges dijo bien claro en esas reuniones que este coronel, cuyo nombre me reservo, pero que lo puedo decir en el momento que sea necesario, que este coronel lo representaba a él y representaba a Enrique Capriles Radosky. ¿Será este coronel a quien se refería Julio Borges en esta declaración? Y te digo que a mí me lo han dicho hasta amigos que son oficiales de la Guardia Nacional.